Hoy es el Día Internacional del Voluntariado. En el macho también hay personas que dedican su trabajo a los demás. Es el caso de Javier Collado. Este almanseño está ahora mismo en Perú como voluntario a través de la Universidad de Sevilla desarrollando un proyecto de capacitación a docentes que está a punto de terminar. Lo que considero que la solidaridad es una energía motora de cambio y el camino fértil para conseguir un cambio social Javier Collado se encuentra en Perú, en Chilaco Pelados, en el distrito de Lacones y en el segundo desierto más grande del mundo. Allí está trabajando junto a su compañero en la mejora de la calidad de vida y de las alternativas de las zonas fronterizas del Perú y Ecuador. Trabaja como voluntario de la Universidad de Sevilla y su principal labor ha sido la de capacitar psicopedagógicamente a 22 docentes de educación inicial, primaria y secundaria. Pero hay más. Esa ha sido la actividad principal. Además, también hemos realizado talleres para desarrollar la, comprensión lectora en primaria y en inicial. Hemos desarrollado talleres con los estudiantes de, secundaria donde hemos trabajado el embarazo precoz, las enfermedades infecciosas, eh, las perspectivas laborales después de secundaria, etc. Han publicado periódicamente sus trabajos en prensa especializada y han dirigido un programa de radio titulado Educar para Vivir, con invitados que posibilitasen a la población la resolución de dudas. La característica definitoria de estas zonas es la desinformación. Entonces nosotros hemos intentado dar solución a esta necesidad que tenía la población. Ahora Javier trabaja en un proyecto junto a su compañero para la capacitación de voluntarios de la Universidad de Sevilla y en un libro al respecto. Aunque su iniciativa más inmediata comienza este viernes, recorrerá desde Perú toda Latinoamérica hasta llegar a México y de ahí viajará a Brasil donde comenzará un doctorado en educación global. Quiero dar un buen saludo a todos los almaceños y que nos están viendo y invitarles a seguir nuestro trabajo a través de nuestra página web que se llama educarparavivir.com y animarles a, a crear cambio en las estructuras sociales en las que viven, puesto que el mundo en el que vivimos no es un regalo de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. ¿Y qué pensarán ellos si no hacemos todo lo que está a nuestro alcance para mejorar nuestras condiciones?